Важнейшей задачей, поставленной президентом Нурсултаном Назарбаевым в рамках программы ФИР, является энергосбережение и энергоэффективность. С этой задачей успешно справляется АО «Самрук Энерго», флагман отечественной энергетики. Одним из его знаковых инновационных проектов стала Мойнакская ГЭС. Задача ГЭС – снизить дефицит энергии в Южном Казахстане без негативного влияния на экологию с применением возобновляемого источника. Уникальное инженерное решение Майнакской ГЭС. Сток реки Чырын небольшой, но благодаря напору в 500 метров единичная выработка на одном только агрегате составляет 150 мегаватт. Это первая крупная электростанция деривационного типа на территории бывшего СССР и Азии. Протяженность деривационного тоннеля составляет 9,2 километра. Длина подходных штолен – 11,2 километра. Суперсовременные ковшовые турбины системы Пелтон специально предназначены для использования большого напора воды. Технологические особенности ГЭС обеспечивают высочайшую маневренность. Для запуска и остановки генераторов требуется всего полторы-две минуты. Тем самым покрывается дефицит энергии в пиковые часы, что немаловажно для общей устойчивости энергосистемы региона. Эффективность Майнакской ГЭС Мойнакская ГЭС стала настоящим инновационным прорывом, наглядно демонстрирующей динамику развития отечественной энергетики. На Мойнаке идеально совпали напор воды, узкий длинный каньон и горно-геологические условия. Объем затопления Бестюбинского водохранилища составляет всего 238 миллионов кубических метров. При этом для выработки 1 мегаватта энергии тратится относительно небольшой объем воды не затапливались пригодные для хозяйствования земли, была сохранена уникальная роща сагдианского ясеня в нижнем течении реки Черын. Решением стало сооружение Актогайского водохранилища контррегулятора. Само Бестюбинское водохранилище предлагается использовать не только для напора ГЭС, но и как резервуар ирригационной воды. Мойнакская ГЭС соединена с единой энергосистемой Казахстана согласно системе КИГОК по выдаче электроэнергии. Установленная мощность ГЭС составляет 300 мегаватт, гарантированная не менее 110 мегаватт. Для Казахстана потребность в энергии постоянно растет. Акционерное общество «Самрук-Энерго» активно работает над инновационными проектами, которые станут мощным фактором развития для экономического и экологического благосостояния Казахстана.